Привет! Стой, пожалуйста, не приключайся! Я займу всего лишь 15 секунд твоего времени. Мне нужно сказать тебе очень важное. Я Корейка, и я люблю BTS! BTS! О, о, Максим, привет! Я вообще-то Даша, я девушка. Пришел мой брат, испугался меня и убежал. Ну что за жизнь-то такая? BTS! мальчик, давай познакомимся. Я Даша, мне 15 лет. Я девушка. Подарок видел? Я оказалась не девушкой, а ты повелся на мои уловки. Мальчик, мальчик, давай познакомимся. Я Даша, я корейка, и я буду будущей твоей девушкой. Ты хочешь? Нет! почему вы все беситесь и пишете плохие комментарии. Не твоя, вот ты бесишься, бесишь. Всем привет! Вот такая я сегодня корейка Даша, рабочая. Как думаете, мужа сегодня найду? Я собралась на трассу. Рабочего характера. Бесит! Ребят, вот вы пишете мне в директ, в комментарии всякие гадости, ваше мнение вот это. Но знаете, мнение как член, он у вас есть, но не надо совать им всем в лицо. Людям, может быть, это неприятно. А мне приятно.